makambo epesamaka bakuna te ape nakopesa makambo mpo ani te eh, nga nanga capable eh. eh, nga capable nga napesa makambo partout na dia prête en tout eh, ngai inconteste mais oye mpe mwa mosala omwasi kabanga tala yaya bayaya na mamani Papa na oyo okuti na na musala ndeti ba Sarah bilengi ba ba mosquila la sersi ba gusta la rose hein ba yano ba zebe ba mwana mongala ba Angela mpila okuti ba yaya ebele na kati ya musala wana mwa respect na kati ya musala yo na ba vitesse ba mwa pour oleki ba yaya mwa suba na ye nayebi bango te Nga na ye na ndenge na nga. Na ye na kombo mutu te. Na opesa makambo na nga. Na oyiba makambo ya mutu te. Tango soki nga nde ba koma oyiba makambo na nga. Ngai pe vent vent na ye un contre cent la vibration. Na ye pe na ndenge na nga. Nga alongolaka nionso eh. Nga alongolaka nionso.